Hello people, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí en Vieja que Viaja Y en este momento me estoy... Y este es un paseillo súper mega rápido, solo tengo unas pocas horas aquí en Madrid, la capital española Y vamos a mostrarles qué es lo que pueden hacer si vienen también en una escala súper rápida <laughs> Tengo mi guía personalizado, muchachos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Vamos a mostrarles qué hacer rapidito, rapidito aquí en Madrid para que cuando vengan, pues ya saben qué hacer. Entonces en la Plaza Mayor, muchachos, eh, es un sitio con mucha historia, ¿no? Como todo el centro de Madrid, o sea, principal, venir al centro de Madrid. Y en la Plaza Mayor, pues, era donde básicamente mataban a la gente en la época de la Inquisición hace muchísimo tiempo. Y bueno, hay otras historias que pueden perfectamente revisar en, <laughs> en Wikipedia, pero el caso es que si vienen, pueden empezar por acá y entrar a la oficina de información, que allá pueden preguntar, bueno, mapas, información turística, dónde pueden ir, etcétera. Muchachos, recordarles que el canal de Sebas es Sebas estuvo aquí. Eso, suscríbanse. A mí también no. La mayoría de los planes que les cuento en este video son gratuitos, pero... les cuento un secreto. Salimos de la Plaza Mayor y ahora estamos en la parada del metro que se llama Sol. Aquí está el legendario cartel, muchachos, del tío Pepe. Y ahorita nuestro super guía nos va a contar qué es lo que estamos viendo por acá. Y también aquí es, muchachos, donde hacen lo del fin de año en Madrid, ¿no? Que se atarugan de uvas. <laughs> Todo el mundo en la plaza, pues es acá. Bueno, Sebas, cuéntanos algo, échase un chiste pues. una vez eh, había una pareja. Ajá. Entonces el man llega y le dice a la mujer, mi amor, se lo escucho por un oído. Entonces ella le dijo, diga 100 y él le dice, 50. <laughs> qué chiste tan paila. Aquí estamos en el oso de madroño en la Plaza del Sol también. Está la mascota de la ciudad que es una madroña, en realidad es una osa. Y la van a ver por todo Madrid. Y cuando vengan aquí, si pueden comprarse un souvenir o algo llevarle, que llevarle a alguien, puede ser una osita madroña que pues está ahí, es muy bonita. son preciosos y las vistas. Bueno, nos fuimos de acá. Vamos a comer, o que tenemos hambre. Bueno, vamos a probar los tales, que eh, ¿qué? Bocata de calamar, que supuestamente es más madrileño que los famosos callos a la madrileña, entonces vamos a ver. Bueno, estamos aquí a la expectativa, ya pedimos el famoso sándwich de <laughs> bocata de calamares y tengo un filo, o sea, me está dando una úlcera acá del hambre que estoy como que ladro. Por fin llegó, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. seguimos con este super tour y estamos aquí en un templo egipcio, ¿cierto? Un templo egipcio en pleno centro de Madrid. Este templo se lo regaló el gobierno egipcio a España. ¿Por qué? Y se quedó ahí. En agradecimiento, no recuerdo por qué. Pero ah, resulta... no, no, No, me, no aquí en las redes. <laughs> No, ese templo lo trajeron pieza por pieza y lo que hicieron fue reconstruirlo aquí. Tardaron como cuatro años para ponerlo bien, bien, bien. Obviamente durante el proceso algunas piezas se dañaron. Entonces tuvieron que reconstruirlas con algunas piedras de aquí de España. Bueno, ¿ahora para dónde? Ahora vamos a ir, bueno, primero que todo hay que decir

que están aquí arreglando una vaina y entonces no podemos ir al palacio, que se los queríamos mostrar, porque están en construcciones. Y aquí está esa niña intentando violar las leyes. <laughs> está cerrado. Nos tocó agarrar una moto porque se nos hace tarde para el atardecer. Entonces esto es una moto sacada con la app de Cabify. Eh, para esto necesitan una, bueno, obviamente descargarse la app, una tarjeta crédito y tener licencia de conducir y listo, pueden agarrar una moto de estas eléctrica para pasear por Madrid. llegamos al parque El Retiro, otro de los puntos aquí de este super tour mega express y gratuito, atención. vale, ¿quién es esa modelo? <laughs> dónde estamos ahora? Cuente a ver. Este es el Palacio de Cristal. ¿Y qué pasa aquí? Pues como vemos es de cristal. <laughs> no mentiras. Estamos leyendo ahí el, el, cartelito que fue es más o menos reciente, fue construido en el siglo XIX. Bueno, seis y media ya no hay luz, entonces toca terminar esta vaina, pero para que vean que sí se pueden hacer planes rápidos y gratuitos en Madrid. <laughs> sí. Sebas, tu canal. Sebas estuvo aquí, vayan y siguen. Y suscríbanse y activen notificaciones aquí en este canal. Vieja que viaja, como siempre, dándoles los mejores tips.